зал. Средить картечью есть капитан. Форт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. готов, к залпу. Правый борт готов к залпу. Thank you.

Bravo!